Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto, então faz tempo que eu não faço um exercício, quer seja do Exercism, quer seja do Advent of Code. O nome do exercício que eu vou fazer hoje é City Office, mas lembrando sempre que a ideia aqui é sempre você assiste a parte em que eu explico o exercício e depois você tenta fazer por conta própria, se você já puder fazer isso lá no, no Exercism, se não você faz porque por exemplo, eu cheguei nesse exercício aqui, olhando aqui o, o mapa de, de coisas que eu preciso fazer sobre Elixir no Exercism, aí eu cheguei aqui numa linha onde eu não tinha feito nada. Então a primeira linha onde eu não tinha feito nada é justamente a linha aqui do essa linha e o primeiro conceito é o docs. E aí o exercício que eu vou fazer se chama City Office. Então, vou começar lendo para vocês isso aqui. Então, about docs, sobre doc, docs, sobre documentação. Documentação Elixir é um cidadão de primeira classe. Então, isso é uma, uma coisa que se usa assim, meio, até um pouco informalmente, né? Quando a gente fala que, quer dizer, é um conceito que já está na linguagem, não é algo que, ah, é só mais um comentário. Não, é um cidadão de primeira classe. É interessante, não estar. Tá. Agora vou, vou aumentar a fonte aqui. Não fica legal de todo jeito, né? Existem dois atributos de módulos comumente usados para documentar seu código. Arroba doc para documentar um módulo e arroba doc para documentar uma função que segue o atributo. É, o atributo moduledoc geralmente aparece na primeira linha do módulo e o atributo doc que geralmente aparece logo antes de uma definição de função ou da, no type spec da função, né, na especificação de tipo da função, se essa função tiver um type spec. A, docu a documentação é comumente escrita com uma string de múltiplas linhas usando a sintaxe heredoc. A documentação do Elixir é escrita em Markdown. Eu vou ter que diminuir a fonte, porque senão não aparece. Ou aparece cortado, né? Então, olha, aqui o módulo se chama string. Arroba mod, o doc está dizendo, está explicando que esse módulo string é sobre strings em Elixir, que são binários codificados como UTF-8. E aí, esse arroba doc está dando a documentação dessa função que se chama upcase. A função upcase converte todos os caracteres na dada string para letras maiúsculas de acordo com o modo. Então, o modo é um dos argumentos da função. Ele tem um modo default. E aqui é, tem os exemplos. Então, isso aqui é markdown. E você pode usar na documentação do Elixir o IX. Quer dizer, é, isso aqui é um teste, na verdade. Você está dizendo, olha, se a entrada for essa, se isso aqui, por exemplo, for digitado no IX, ou se for executado, o resultado tem que ser isso aqui. Então, isso aqui é um teste. Teste é um teste automatizado, escrito, que funciona como documentação da função. Se eu mandar olá, ele vai retornar olá desse jeito aqui. E é legal que tem um autor e um contribuidor. Angélica é autora e Ninjol contribuidor. E o que é que... Ah, eles colocaram aqui dois links. Um sobre escrever documentação no HexDocs e outro sobre escrever documentação na Elixir School. Mas ok, o objetivo aqui não é esse, vocês podem ler isso aqui depois, mas meu objetivo aqui é resolver esse exercício chamado City Office. Então, City Office vai querer dizer o que escritório na cidade deve ser. Vamos, vamos ler. Instruções. Ah, ele está dizendo aqui também isso aqui, olha. Quando você completar a Office, você vai aprender dois conceitos, docs e typespecs. Legal, dois ao mesmo tempo. Instruções, você está trabalhando, você tem trabalhado no escritório da cidade por um tempo e você desenvolveu um conjunto de ferramentas que aceleram seu, seu trabalho do dia a dia, por exemplo, preenchendo formulários. Agora, um novo colega está se juntando a você e você compreendeu que suas ferramentas podem não ser autoexplicativas. Há, bastante, há várias convenções estranhas no seu escritório, como sempre preencher formulários com letras maiúsculas e evitar deixar os campos em branco. Você decide escrever alguma documentação de forma que seja mais fácil para o seu novo colega chegar e começar a usar suas ferramentas. Então, são quantos itens? Seis itens. Então, eu gosto de ir fazendo pouco a pouco, mas vamos, é, vamos tentar. É que é, se eu fizer pouco a pouco, não, talvez não sirva para quem quer, queira assistir o vídeo e depois, quer dizer, assistir até essa parte e resolver mas enfim, eu acho que, que vai ser simples. Então vamos aqui ler sobre isso aqui. Documente o propósito dos formulários, das ferramentas de formulários. Adicione documentação ao módulo Form que descreva seu objetivo. Ele deve ler isso aqui. É, adicione documentação em um TypeSpec para função. Então, aqui ele vai dizer para você usar o arroba, eu ah, já estou dando a solução, não. Aqui ele está dizendo que você vai documentar o módulo, vai documentar esta função especificamente, vai documentar esta outra função, vai documentar uma terceira função, vai documentar formatos de endereço e vai documentar outra função. É, realmente eu sem iniciar o editor, eu não sei ainda o que é que eu devo fazer. Então, uma coisa que às vezes dá para fazer, você pode abrir duas abas e ficar olhando para uma ou para outra ao mesmo tempo. Então, vejam, o código já está pronto. Se eu rodar os testes, o que é que acontece? Será que ele diz que passa? Não, falha porque ele consegue, é interessante, ele consegue testar a documentação, é isso? Aqui, ó, ele está me dizendo, nesse primeiro aqui, que isto aqui, esta frase aqui, é a documentação do módulo Former. Então eu acrescentei arroba mod doc, acrescentei a frase que ele me passou ali e veja, o primeiro teste está falhando. Então vou rodar os testes para ver se passa pelo menos no primeiro teste ou se falhar, se falha em uma coisa. Não, passou, joia. O segundo teste ele está me dizendo que é para eu acrescentar isto aqui como como documentação da função forms form.blanks barra 1. Então eu só preciso colocar aqui arroba doc, três aspas, três aspas, não sei se, se isso vai fazer diferença. test blanks has a... Ele está pedindo um spec também? The type spec should explain that the function... Hum. É, pior é que eu não lembro aqui. Spec. Type specs. Elixir. Então, para eu resolver isso, eu tenho que realmente saber o que é um non-neg integer. É, então eu volto aqui, blanks, blanks, ele espera um non-neg integer e o resultado é string. Eu tenho type spec string. tem Então vamos ver. Esse é um exemplo curioso porque ele não está me ensinando a escrever, quer dizer, ele não está esperando que eu saiba escrever o código, mas sim que eu saiba escrever a documentação e os testes. Ah, sim, tinha esquecido. Para lx você tem que colocar string.t. String, o S minúsculo é a é string de, Elixir, ou de Erlang. Vamos ver se ele passa no teste 2. Passou, na tarefa 2. Tarefa 3. Adicione documentação e um TypeSpec para a função FormsLetter a documentação. Então, primeiro eu coloco a documentação, a gente já sabe como fazer. É só colocar aqui arroba doc, três aspas, três aspas, Coloca aqui, pronto. E depois o TypeSpec diz que a função aceita um único argumento, que é um string, e retorna uma lista de strings. Então, o TypeSpec, ele é da função letters, que recebe um string e dois pontos, dois pontos, se não me engano é assim, string.t, como é uma lista de string, eu coloco o colchete abrindo e fechando para dizer que ele retorna uma lista de strings quer dizer, e o string T aqui é diz que é uma lista de strings vamos rodar e ver se o task 3 passa passou agora vamos para a tarefa 4 de novo a documentação da função check length então, de novo, eu coloco arroba doc. É legal também que eu sempre fico em dúvida sobre o que é suficiente aqui. Ah, veja, são três frasezinhas, em alguns casos duas frases, para documentar uma função mas não podemos esquecer do TypeSpec. O TypeSpec deve explicar que a função aceita dois argumentos, um string e um inteiro não negativo. Ué, cadê? É esse último aqui. Spec de check length recebe um string.t e um non-neg integer. é isso? Foi isso que a gente fez antes ali? Foi. E retorna um de dois valores possíveis. Ou átomo ok, Não lembro como é que faz o OU aqui. Acho que é, é, é essa barrinha, né? Ele retorna ou o átomo OK ou Interessante, né? ele não tem nenhum exemplo aqui com retornando ou eu vou testar para ver o que, é que acontece. Ou ele retorna o átomo ok, ou uma dupla de dois elementos, com o primeiro elemento sendo o átomo erro e o segundo elemento sendo um inteiro positivo. Como é que é o um inteiro positivo mesmo? Pós-integer. Vamos ver se dá certo. Tarefa 4. É, agora é o... Então, passou. Então, o próximo é o Format Address. Por alguma razão que você desconhece, o sistema interno do escritório da cidade... Ah, o City Office é meio que a prefeitura, agora que eu entendi. Da, do escritório da cidade usa Será que é? Ah, agora eu não sei. Usa duas formas diferentes de representar endereços, ou como um mapa ou como uma tupla. Documenta este fato definindo três tipos ah, customizados, personalizados, públicos. Caramba, isso é legal. Então, eu tenho que definir três tipos. que eu defino um tipo mesmo? Aqui, ó. Type, type name, type. Então, olha, eu tenho que ter isso aqui. Três vezes. Type, type, type. O primeiro tipo se chama Address Map. O segundo tipo se chama Address Tuple. E o terceiro tipo se chama Address. Address é ou um Address Map ou um address tuple, ou um ou outro. Esse aqui é um map. Como é que eu faço um type spec de um map? maps. The key types in maps are allowed to overlap and if they do... Faltou um exemplozinho, né? É, talvez eu precise da ajuda que ele me oferece, eles me ofereceram lá antes, né? Aqui no Docs. Writing Documentation. Ah, aqui tem mais exemplos. Deixa eu ver, Maps. É, não tem para maps. Meu lá tocando aqui. Ok. É. Não achei. E aí, como é que eu acho? Deixa eu procurar e daqui a pouco eu volto. Então, eu fui pesquisar, eu achei esses dois posts aqui que me fizeram passar, me ajudaram a passar no, no teste. Eu vou explicar como foi que eu fiz. Então, ele está pedindo aqui dois tipos, né? três tipos. O tipo address, na verdade, é a união desses dois. Então, pensei que para mim foi o mais fácil. Foi só colocar address map ou address tuple. Então, o address map, ele está esperando um mapa que vai ter as chaves street, postal code e city. E essas chaves são ser do tipo string T, tipo string. Já o tipo address tuple, ele na verdade ele espera uma tupla que tem três strings. Mas aí eu descobri aqui que você pode dar um nome no tipo. Então esse nome não vai aparecer lá nos dados, mas vai aparecer aqui no tipo. O nome desse, desse primeiro elemento da tupla é street, do segundo elemento é postal code, do terceiro elemento é city. E aí eu rodei os testes e consegui passar na tarefa 5. Então estamos quase terminando. Vamos para a tarefa 6. Documente a função que formata o endereço. A documentação deve ser lida... Ah, o que? É só isso então? Será que eu tenho que... Ah, a função é essa aqui, né? Arroba doc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Será que ele espera que eu mude? Deixa eu só ver aqui. Não, é strings não. Será que ele espera que eu mude o que está aqui dentro? Acho que não. Não, não. Não é para mudar nada, não. Então, ok. Não, não, não passou ainda não. É. Ah, ele está falando que... Tem um espaço a mais aqui. Da característica das strings de várias linhas do Elixir. Você coloca um espaço aqui, antes do doc ele entende errado, ok. Ele esperava que a função tivesse um type spec. Olha, ele disse isso aqui. Ah, sim, é. Adicione documentação e um type spec, beleza. Então, essa primeira função aqui, uma vez que eu tive aquele trabalho, vai ser mais fácil. A função, essa primeira versão da função format address vai receber justamente um address address underline map e o retorno vai ser um string. Aí eu fiquei uma, em dúvida, quando o tipo é o que você define Eu acho que eu tenho que colocar também isso aqui, né? E aqui nesse caso vai ser um address tuple. Eu acredito que vai ser isso, mas vamos ver se passa nos testes. Não, não passou aqui no último teste, por quê? Interessante, ele está reclamando do TypeSpec. Ah, eu coloquei um W aqui. Não, mas tudo bem, não foi isso que causou o problema. Esse aqui está esperando tuple, street postal code, test. No match right hand side. Veja, o, a mensagem de erro não me ajuda em quase nada. Address, address, address, string T. São quatro partes. Aceita um mapa, aceita, aceita uma tupla, tem documentação, tem um TypeSpec. Então, o TypeSpec está errado. Pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, pode ser os dois. Ah, não. Acho que é isso aqui, né? Acho que é para isso. Porque é a mesma função. Será que eu preciso... Deixa eu rodar primeiro o teste para ver se é isso. É a mesma função, então talvez eu só precise de um spec. Exatamente, então foi por isso que ele fez esse conjunto, esse tipo aqui que é a união, para dizer, olha, pode ser um address map, pode ser um address tuple. É, da mesma forma que o, a documentação só vai uma vez, o spec só vai uma vez. O spec é um, deixa de ser uma forma de documentação. Então, ele está dizendo, olha, ele recebe um address, Pode ser um address map, como nessa primeira versão, ou um address tuple, como nessa segunda versão. Quando você clica aqui em Submit, né, ele faz um, uma checagem automática para ver se está tudo certo com seu código. Ah, é, aparentemente não tem nenhum problema. Eu vou marcar como completo e vou colocar ah, eu quero retornar ao exercício que eu quero ver as respostas das pessoas. Fiquei curioso para ver, talvez até a resposta da ó, Community Solutions. Ver se tá tudo ok. Como demora para chegar na Community Solution? Ah, deixa eu ver. Most sort by newest. Essa pessoa que fez há 45 minutos, 43 minutos atrás. Marcos Feijão. O nome parece de brasileiro, pode ser de português também. Aqui, olha, só colocar os docs chega um ponto que coloca, colocou aqui o, o spec do, ué, olha que engraçado, ele colocou o map, não, mas está certo, ele colocou o map, depois colocou o tuple, eu que me confundi, não tinha, <laughs> não tinha nada engraçado ali, tudo certo, perfeito, joia. Então é isso pessoal, eu acho que é o suficiente por hoje, ah, deve ter demorado bastante, é 26 minutos, mas é um exercício bem proveitoso esse do Exercising sobre Docs chamado City Office. Até a próxima, pessoal.